siis, että on paljon kivempaa. Niin kuin, niin kuin, et silloin kun meille tuli nämä iPadit, niin kaikki oli silleen jee. Ja niin, niin kuin, kyllä me käytetään niitä silleen, että... Ja nyt on paljon mukavampaa ja sitten ei ole vaan semmoista, että luetaan kirjasta ja sitten kirjoitetaan vastaukset, vaan meillä just pyörii koko ajan joku projekti me tehdään meidän luokassa paljon asioita liittyen mediaan, että me käytetään mediavälineitä, esimerkiksi iPadeja ja tuotetaan ää, vaikkapa tuonne YouTubeen videoita. Ja sitten siinä samalla, kun me tehdään niitä juttuja, niin opiskellaan sitä, että minkälaisia kuvia esimerkiksi saa julkaista ja mistä voi ottaa kuvia ja minkälaista musiikkia käyttää ja mitkä on vaikkapa turvallisia julkaisupaikkoja. Me tota, tehdään tämmöistä dokumenttia yksinäisyydestä, joka kertoo yksinäisyydestä ja ö, eräästä henkilöstä, joka tota, on syrjitty. Ei, ei, siis Esim. nyt on menossa toi ihmisprojekti, jossa on kaikilla eri aiheet ja niistä tehdään ö, video ja sitten esitetään se muille, että ne voi lukea kokeisiin. Se, mitä tuolla nykyteknologialla siihen oppimiseen saadaan, niin semmoista pedagogista näkemystä, niin mun mielestä se on just se oma tekeminen. Että oppilaat tuottaa oman materiaalin, oppilaat tekee itse, kaivaa sen tiedon, aloittaa siitä, että ne miettii, että mitä meidän pitää tästä asiasta löytää. Niin se oikeastaan mun mielestä muuttaa sitä opetusta, että opettaja joutuu miettimään sen opettamisen ihan uudella tavalla, että, että ei voikaan pelkästään turvautua sinne kirjoihin, vaan meillä on opetussuunnitelmasta lähetty liikkeelle ja oppilaat, esimerkiksi viimeisin projekti on meillä ihmisprojekti, niin vitosluokalla tulee se, että ihmisen fysiologia ja anatomia opiskellaan vähän kehitystä, niin me lähdettiinkin siitä, että opetussuunnitelman tavoitteet laitoin taululle ja sitten oppilaat lähti miettimään sitä, että että, että miten me opittaisiin nämä asiat. Eli aika semmoisena kokonaisvaltaisena projekteina, eikä vaan kirjoista. Toi Pena ja tämä on siis Pena, niin Pena jää yksin välitunnilla ja kaverit ei tule hakemaan häntä leikkimään. Mm, ja Pena joutuu joka välitunti olemaan yksin. Hei! hirveästi, että opettaja niin kuin kirjoittaa taululle silleen vastaukset ja sitten siitä lähdetään tekemään. Eka pitäisi etsiä itse ne vastaukset ja silleen. Se, minkä takia me tehdään niin, niin mä oon kokenut, että itse tekemällä, tehdään se millä tahansa, niin itse tekemällä niin oppii parhaiten. Se on oikeastaan se juttu. Mä aina kun mä toisille opettajille kerron meidän luokan tekemistä, niin mä kerron niille, että kannattaa aloittaa videoilla. Koska videot on oikeasti helpoin tapa oppia sekä laitetta, että on se sitten kamera tai on se sitten pädi tai tabletti tai mikä tahansa. että sillä pääsee helposti liikenteeseen ja siinä samalla tulee sitä toiminnallista mediakasvatusta, eli päästään heti miettimään, että missä tätä meidän video voidaan julkaista tai ketä tässä saa näkyä ja millä tavalla kukakin voi osallistua. Ja esimerkiksi taustamusiikit on aika mielenkiintoinen, että mistä voi ottaa taustamusiikkia.